كتاب الله للأرواح نور السرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب ورأي صائب فكر منير فيا من فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله العشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى أجد غير بدر ضل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء حتى أوسعه شمعا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى الخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب ورأي صائب فكر منير فيا من فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا رب خذوا إلي الآن حزن انتبهت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضيه أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله يا رب خذوا إليه حزن انتبهت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضيه أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ضل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمرا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله